This song is presented by Pintu Kumar DJ Remix. आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को कुमार पिंटू कुमार शाही नगर शाही नगर उमरदा जिला कन्नौज पिंटू कुमार पिंटू कुमार शाही नगर शाही नगर उमरदा जिला कन्नौज कुमार शाहीन नगर शाहीन नगर उमरदा जिला कन्नौज